んですあきですはじめましてはじめましてあきちゃんのゴルフ歴は何年ですか3年ぐらい3年ぐらいはい4年目4年目突入突入でベストスコアが94です94はい100切りはまだ1回しか1回ですねそんなあきちゃんを呼んでやることは100切りですはい100切りを安定させたくて もう4年ぐらいになってくるとコンスタントに100切れるようになりたい切りたいそうだよねそんなあきちゃんのゴルフは私は見たことありませんがはい <laughs> なんとかなると思っています勝手に、 <laughs> であきちゃんの普段の得意なクラブは58度58が最近はなんですけどもともとはドライバーが得意だったんだよね得意だったでちょっと 前からドライバーが不調になってて骨、はい、になっててるっていうのがちょっと最近の悩みというか傾向だったね、うん、まあでもそういうところも見ていきながら今日は頑張って切ろう切る、うん、頑張る頑張ろう <laughs> まあ、とにかくあんま気負わずカメラ構えてるけど緊張せず楽しくやることが一番なんで 切れなくても全然平気だから、はい、エンジョイゴルフではいエンジョイゴルフでいきましょうはい暗いですねトンネルでじゃあきちゃんの100切り今日は頑張りますバイバイ何番アイアンから7番アイアンからはい <laughs> ちょっと右に行ってるね右にね 右に行くわよ確かにたまにうん、そうそうそうそううん、いいじゃん、良くなってきた気持ちいい良くなってきたお ウッドいいね今の意識したらだいぶこれ難民すぎて全然使ってなかったすごいすごいおいいじゃんあ全然違うこんなに当たったことがないいい感じすごいおいいじゃん当たったうんこれ下げたらうんやっぱこうなってたのが原因かもしれないねすごい好きなおはようございますおはようございます今日は 丸の内ゴルフクラブにやってきましたイエーイ <laughs> なんとこのゴルフ場は私は割とベストを更新しているゴルフ場ですそうなんですねそうなんですなんで、はい、あきちゃんの100切りにはぴったりのコースなんではないかと思いはい、はい、 <laughs> やってきましたはい今日天気いいし天気もいいし風もまあそんなないんで、はい、楽しめたらなと思います頑張ります まりますはいあきちゃんのクラブセッティングはハーフセットぐらいだねはい今はね下からか5852ドルフィンウェッジでソールがあってバンカーとか出やすいやつ使ってますねすごい P97 で上ユーティリティがヤマハの、はい、私と一緒のやつじゃんこれすごい好きで、ね、これすごい好きだよねそう U5 でその上が5番ウッドで 13度のグロレのドライバーで全部レディースかなレディースですはいでバターの、はい、123456789セット9本です右の方が浅いからポール狙ってった方がいいかも、はい、お願いしますおボールがハーフハーフだはい探しやすいんで 左行ったオッケーユーティリティの方が好きじゃあユーティリティで好きなクラブの方が構えやすいしボールをねちょっとね右足寄りに置いてねクラブを短く持つことうんおおいいよいいよ止まれ止まったね大丈夫はいオッケーバンカー越えだけど大丈夫です だいたいね30ヤードぐらい打つイメージでいいと思ううんおいいようまいうまい近い大丈夫止まる止まるナイスこれパッパーチャンスじゃんかいきなり完璧左カップいっぱいぐらいに合わせて 、もう間違いないボギーだからここは狭いので、はい、バンカーを狙っていきましょうでも景色よりもあのバンカーだけ見ていこう景色気になっちゃうとさそうスイング変わっちゃうから 大丈夫大丈夫ナイスナイス惜しいピン方向でいいと思う、で上げようって思わないこと、とにかく下に下にクラブをなんていうのそこするする V より U に入っていくイメージもう一回素振りしてもらっていい、はい、そうそうそうそうそうそうであんまボール上げようって思わないではい クラブが上げてくれるぐらいの気持ちで、はい、わあ惜しい惜しい惜しい惜しい、はい、どんまいどんまいこう下がってる時は右に行きやすいってことは左うんちょっと左に体向けて、はい、いつも通りに振るのがいいと思う、はい、つま先下がりは右に行きやすいはい、はい、そうナイスいいじゃない 乗れ乗れ乗るんだ止まれやだ止まって止まったおー大丈夫 <laughs> ナイスありがとうございますわっ大丈夫大丈夫乗る乗る2パートで行こう、はい、頑張ろう頑張ろう、ははい、3分の2ぐらい打つイメージでちょいフック いどんまい、はい、こっちはしっかりなるべくうん <laughs> さっきのあるからねい、で、わオッケー、はい、左ドックなんだけど、まあ、右広いからどっち行っても平気ただ左のあの あの、ね、マウンドより手前に行くのが一番ダメかも多分右の方狙ってていいと思うよトップできっかけを体に最初に下ろす、はい、手で下ろさないでトップから手で下ろしてる腰から下ろす腰をきっかけに最初に 高い木を狙ってでちょっとグリッププレッシャー弱くして、はい、うんおおヘッドアップヘッドアップそっかヘッドアップヘッドアップしちゃった3枚握りやすいから 足をあんま使わずにあ使わずに、うん、体重移動あんましないで打って平気うんはい今ぐらいヘッドアップしないようにはいそうそうそううまいうまいナイスアウトやっぱねライン悪い時はねアイアン持った方が当たるねあさっき、はい なんで上りうん上り、しっかり打ってこう、はい、さっきゴツンってやったやつあるじゃん、はい、あれぐらい強くても平気、はい、うんしっかりボール見てね最後まで。おお打ったけど大丈夫止まれ止まれ止まれ止まれ <laughs> 強い お止まった止まったあそっから2個で行こうはいちょっとお山があって下ってくる、はい、おいいかもいいかも